Ensuite, le go-to-market, comment vous allez finalement initier votre première, votre première vente. N'oubliez pas qu'il faut, euh, il faut une preuve de concept. Une preuve de concept, c'est effectivement vous avez une première vente, vous avez un, produit, un, produit viable euh, que vous pouvez lancer sur le marché ou faire tester. Hein, vous pouvez très bien faire tester. Et euh, en fait, l'idée ici, c'est vous ne demandez pas de l'argent pour aller faire une campagne marketing où il n'y aura pas de vente. Non. En fait, on vous demande comment vous pensez réaliser votre première vente et comment vous allez financer votre première vente. Et en fait, on vous demande d'être créatif, de dire, ben voilà, on a tel canal de distribution, on peut, euh, on peut avoir des, des, des, des, personnes qui vont euh, tester le produit, euh, qui vont pouvoir l'acheter. On a une lettre d'intention d'achat une fois que notre, prototype sera passé en, produit. Donc tout ça, vous le, tout ça, vous le documentez, tout ça, vous l'expliquez. Vous montrez ici, d'accord, euh, ce, que, vous pouvez faire, quelles sont les, différentes étapes qui vous restent à faire pour arriver à l'étape finale. Hier, je posais la question à, un jeune start brillant de l'école euh, du commerce extérieur. Qui dit, on va construire une communauté. Je lui dis, mais comment vous allez construire une communauté On va construire une communauté. expliquez-moi, j'ai bien compris quel était votre objectif, expliquez-moi comment vous allez construire une communauté. Expliquez-moi si vous avez participé, vous allez voir des gens, vous allez faire, euh, euh, vous allez les, inviter pour présenter votre plateforme, vous allez euh, faire des tests, vous allez dire bah, vous avez un mois d'essai gratuit. Comment, comment vous allez faire venir les gens, d'accord Comment comment vous allez faire, comment vous allez acquérir d'accord, ce, client de manière opérationnelle. D'accord Ça, c'est important.